1, 2, 3, 1, 2, 3, всім привіт, мене звати Макс Прайм. Дивіться, в що ми можемо пограти, возобновити е, дану категорію ігор, яку ми можемо проходити на англійській мові, щоб її теж освоїти. Pixel XArt, Legend of Course, е, Корот, точніше. Ем, ем це не аватар, анг, а це вже аватар Корон. Тут треба саме складніше пройти, тому я хочу це писати, як я пройду його саме складніший рівень. Ось тільки з правилом того, що ми всіх виконаємо. Якщо ми не виконуємо, ми починаємо заново грати. Значить, Я один проти тройних стихій. Я не маю права значить, на саму Типа, хай буде типу зброєм. Щоб було мене важче. А, ось так, ще буде DSS, англійська можна. Допоможе поворот, розворот. Це він допомагає, ось він огняний. Кинув дуже сильно. Коли я так роблю, то я можу програти, але можу ще відбивати. Так, головне, щоб тут не програти, завжди програю, але щось мені тепер везе. Ну, навпаки якось везе. Дивіться, як я виграв їх всіх. Буде прикольно ще. Прям якийсь хардкор, я це зробив. Так, нам мене залишається 1 хвилина 40 1 хвилина 40 секунд. Так, оце вже вже дуже жорстоко залишилось. Все ж таки, якщо ми не виграємо їх, буде дуже погано. Поворот розворот. Так, мене вже пив хп є. Це дуже мінаємо поведінку, дуже мало. Так, у нас ще один. Як це я роблю взагалі не знаю. Добре, ну, ось таке. Так, почекай, почекай. Чекаю. Ух ты, ви, ви це бачили? Вау, я, як він це робить? Так, у нас залишається дуже-дуже мало, мало-мало. ХП. Тут тільки треба ти ще поворачувати, повертатись. 3 секунд мені треба ще всіх викинути, але все ж таки ми потихеньку це... Ну, врагай бо так. Бачите, як швидко все робилось. 25 секунд я маю протриматись хоча б в плюс чи хоча б не в мінус. Ну, коротше, зрозуміло, що це чесно гра. Це ще один, це теж комба, гарна така. Все вже, все вже. Ну добре, хай так будемо. Legend, Вікінг. Далі. Раунд, другий. Фендіджу. Що це відбувається? Я не зрозумів. Зараз буде землю. Ай-яй-яй-яй-яй. Вони порушують теж ж правила, так що ми теж будемо порушувати, нам є перевага. Вау! Що ми та робимо тут? Вогонь. Це знову цей е, чакун, який знову нас тут загнав. Ух ти, як це вони... Дуже важкі. Зайці вони ще сильніші. Тих-тих. Три, комбо, комбо, комбо, комбо. Ви бачили ви? Він мене вб'є, вб'є щас, <laughs> зараз. Нічого собі, почекаємо. Я аватар. Анк. Аватар. аватара. Ну а, Я не бачив, вибачайте. Якось воно дуже, мабуть, виправ дуже сильний level, що жах. Просто жах. Добре земля, так земля. Почекай. Мінус один. Це він. Він мене ще Буває так, у нас є з землі четверта лева, це вже добре. Кажуть, нам треба в, в повітря брати більше за все. F англійська мовою. У нас це українська А. Так, виграли. Зрозуміло, тепер він мене кидає. Все треба телепортує. Мабуть, я буду перед ним чи що. Так, я вот е, прокинувся. Українську, якщо хочете повністю українську, що ми пройшли, то можемо пройти, якщо не захочете. А так то саме складно показав, я сам пройшов з вами, раніше сам був важко. Не знаю, якось з вами легше проходити мене. Куди він мене відправив? О, я тут був. Що зі мною? У мене тепер немає, знаєте що немає? Вона тепер не має стихи. Нічого в мене немає. Я тепер якийсь е, дух, великий дух, як е, Анха, як щось там відбувалось. Добре, хай буду по-вашому. Це твоє, це моє, бах, бах, я велика людина тепер. Вони можуть мене виграти, що робити. так робити. Бачите, все, перемогли. Ще раз давайте я взагалі шоці, а це нереально. Прям дуже нереально. Ну я ж гальмін став на могутній саме, так що буде дуже важко. ми так двох ще не чіпаємо, як я бачу, вони на мене не агриться, це вже добре. А, у нас далеко. Один здалеку, один мовчить. Так, давай ось таких маленьких. Я бачу, вони будуть мені заважати. Все, все, вже вже вони пішли своїх захищати. Чи зможе Макс Прайм ем, перемогти їх? Дуже буде цікаво soft е, like, я дізнаємось. Це мені заважатиме, зрозуміло. Що, нам прес стихи чи що? Я бачу стихи якусь у мене. Вони, я якось горю тепер, я не знаю, у нас знову хпшки з'явилися. Мінус один велика, треба просто вбивати великих людей чи що. І маленьких. Бо вони заважатимуть. Вода. О, мене дали це. Це вода мене дає хпшки. Все зрозуміло, ворожа легше бачите така карта, прям ну, дуже така реалістична, як в майбутнє якась. Так оцінувати. Тут вони нічого не зроблять, а я двох вже побував. Ох, бачите, що відбувається. Тепер ми телепортуємося, знову тепер буде, напевно, ем, З ним напевно, тепер. Йо! Що тут тепер? более чем. А, це меня задолбав. А, це буде важко. Це буде дуже важко. А, що ж це таке? Повертайся. Як вони б'ють? Стихія землі давай чи що? Так, тут тепер у мене нічого не буде. Це пригай, пригай, бий. Прыгай, прыгай, ща бый. Прыгай. Бый. Прыгай. Бый. Прыгай. Бий. Ні, мене, вони мене б'ють. Один зробив все достатньо, погнали. Жах. Ну, це нереально тепер. Купуємо все, що є. Треба було інше. О важковато буде. А я думаю, я зможу. Ще раз чи що він там казав? Час. Виключиться. Ну десь сюди. Ще раз. Що в мене є? У мене є ліки, у мене є чай, у мене є ще ще ліки, годинники. Так, е, добре, щось там є. Таватар дивися лайк, тому що там є щось е, знакоме. Добре, 4. 4 що це таке. Жах, якийсь, я не знаю, що це таке. Добре. 3. Я сильна людина стала. <laughs> Це халтурство, ну вибачайте, воно дуже нереально сильне. Я кажется, ух ты, які аватари у нас тут конкуренти. Йоли пали. Ух ты, А дай аватара. Все, зрозуміло, воздух, е, повітря саме сильніше. Бачите, яке повітря на духів влияє е, это буду по украински бачите, я можу SFO 7000 7 левел, тільки земля саме сильніше. Я просто багато чого треба закупити ще. Кажуть, що повітря треба в кінці. Повітря качання. Ще буду восьмий. Восьмий рівень. Гарно зроблено. Прямо навбиють так. <laughs> Ну хочете більше лайків, от ставте. Що? Remember, Кора. Е, Хочете, щоб ми свою гру зробили, створили, ставте вподобайку. Та ні, витер дуже швидше. Ну, це халтурство називається, але шоу. Тих тих тих, вони вже перемагають, мабуть. Гарно роблять. Тут нема на кого. Ой, як я в вогонь тепер коре Аватара, тепер білі глазки, як я пам'ятаю. Перший раз. Коли не поймала, я піймала, але ж я ж не пійманий був. Аватар. Тепер тобі конець аватар, тобі гаплик. Йоли пале! Йоли пале! Ух ты, ёлы-палы, это как як аватар. давай еще ми на посередині. <laughs> Э, Мріяв так играть. Я дуже сильно люблю, я це люблю. Вогонь. Земля. Що не ну, може так, то все, я вже аватар, у мені байдуже, що яка стихія, да? Так. Ха-ха-ха-ха що я на праву кнопку мишку кликну і все. Ще кликну <laughs> Це нереально ще. Добре, я вже на хай хой не хочу, халтурство. <laughs> Нереальна гра. Все хочу продовження. Не став лайк, хоч таке ж продовження. Дивись, який я сильний став. Це раз можна в цю проходження пограти за аватара великі сили, ось таке. І ось таке. І ось таке. Жах. Тебе не садися, ото. Были глазки, все добре, я хочу свою гру оправити. Розробити дуже буде сильно. Але щось таке. Важко буде. Ну, О, якщо хочеться, то можна спробувати. Так, тепер буде поєдинок. В мене тепер стихія аватара попала. Он дуже був сильно бачили самі. Це нереально. Так, ще раз буде. Ну, він з таке землею. Робить дуже сильно. Пройшли. Хочете продовження, з ним, то лайк, подобайк ставте. Так, а ми закінчимо. Там за ним останнім буде на іншому серії, ще буде багато подобайків.